Hola, Gerard. Hola. Com estàs? Malament. Ai. Hola, Esther. Hola. Com estàs? Bé. Molt bé. Hola, Oliana. Hola. Com estàs? Molt bé. Clar que sí. Hola, Hola. Hola. Oi. Com estàs? Així, així. Oh. Hola, Jordi. Hola. Com estàs? Malament. Molt malament. Ai, ai, ai. Hola, Maria José. Hola. Com estàs? Así, ah, así. Ah, hmm. Com estàs? Bé. Molt bé. Així, així. Així, així. Malament. Malament. Molt malament.